you. 坐后面的，输了坐后面的，摇滚区啊，摇滚区啊，OK，摇滚区。o k 下车再给你们访问一下，好的 <laughs> 耶， <laughs> 对，明天的话，对，明天明天的感觉，哈 <laughs> 哈的感觉，来，小妹妹，要不，要不，来来来，来来来，来来 啊，两个最后面咯，就是讲赢的话会赢啊，对哦，到最后两个。啊啊啊！哎，打打爆！哎，两个。哎呦，哎，两个都没得了。哈哈哈！天有眼啊！天在我也，嘿。 尿尿就不好了。哈哈哈哈哈哈。看好了，要换面的。 因为这边平安的，健康的了解。一下还会拍啦，那你想写什么都可以再写。OK。 只要你会哦，你拼哦，你就改变它的字哦。因为这个，跟它拼，它们是跟跟拼起来是打、 哎姐，换面好，吗？好，好，好，好，换好，好，好，好，好，好，面。 <laughs> 做老板的什么？有一天做老板，做什么老板？我要把老板做掉，谁是做老板？的？不是不是不是，做老板啊！啊，好轻盈。啊，还有什么事业啊事业？哦，连，连续。 写名字没？连续讲。哇，你这样写这个中文也是很难看得懂呢。哎，等下，要升上去难看得懂。写一头疼。连续升三级，还是升三升升职？ 升三级，这是什么？行什么？我看不懂。剑，这是什么？黄色什么？发大财！发大财啊！我发大财一定要射啊！射中干两壶！好丑！ <laughs> Cảm ơn xin cùng với ừ. à, à. à. em bảo hàng này rất khúc sung. Giang, Giang, Giang là Giang. Giang nội, Giang, Hoàng Giang. 사람 불러올게요. 对你要你要画钱呐？钱对金金嘛？瑞啊！ 是那个金银财宝的，马来西亚这样子，马来西亚 r i 马来西亚 ringgit，元宝啊，画个元宝，啊对，元宝，啊元宝，没有八八两这样子，元宝啊，元宝，不过这个做工好像没有人有兴趣的呗，做工，希做老板不想。 没开。对了，下面要派个平台，如果花工作顺利，哈哈，哈哈，哈哈，有精神。光叫哎，我操，身高不行。那等下他们也会拍照。我们上面吧，好吧。叶梦华，你看这边是不是？哎，这边要好了。 我在三星，不一样的。啊，就龙岗，龙岗就是很厉害。兄弟，你吃不？这里坐住坐。我在发发发。发财发财。龙岗就是发大财。嗯，这个这个这个，高山高山第四。哎呀，没教我，没教我，就看个看个。哎呀。 来好了吗？来，来，来，来，做公务员。步步高升，高盐水啊，高。 开公司，开 architect 的公司，开建筑物，开建筑物建建建筑物公司，嗯，起房子啊，建筑公司，建建建建建建，哦，是咯，是妈妈的名车，l 建 m 金凤，金金这个写啊，懂了。金金老板。哦。蔡 Kim。开大公司。开大。生意兴隆。OK。大老板。 有家，很多家，很多家，很多家，起不完，卖到很快，生意兴隆卖小五多少钱啊？他们两个，来再张，一二三，来天灯帮我转。相机比较长，来我们赶快过哦，sorry。 一样的啊。好，放下面，来看镜头啊，比个赞来，看镜头啊，来，一二三，哎，没看到哦，来再站，一二三，来录影哦，来准备来挥手，挥手准备来，哎，一二三，来放手。